армысыздар қасиетті ораза айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын сіздермен бірге айдың нұры каналы бұл видеода өте пайдалы кеңестер айтылатын болады видеоны соңына дейін қараңыз және пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз оразада ауызды неге құрмамен бе ашады құранда құрма туралы не делінген алдымен осыған тоқталайық айша анамыздың айтуынша пайғамбарымыз алланың оған игілігімен сәлем болсын оразасын жас құрмамен жас құрма болмаса кепкен құрмамен ол болмаса сумен ашатын сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті ораза айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған тіпті құрманы ауыз ашудың сән деп те айтуға болғандай ал медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде бесеуін жеуге кеңес береді мәселен израильде жүргізілген зерттеуде құрма мен алма салыстырылған нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді құрма әртүрлі жағдайда адам ағзасына ем құрамында калий мөлшері өте көп ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы бұл өз кезегінде жүрек ауруларымен талмасының алдын алуы сонымен қатар бауырды токсиндермен тазалауға көмектеседі сондай ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді бауыр циброзы бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді аш қарынға желінсе ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді екен құрма көз жанарының көру қабілетін жақсарта алады сәбіздегідей оның құрамында а дәруменінің мөлшері өте көп егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе құрма жеп тұрыңыз бар болғаны үш құрма жесеңіз бір күнге жетерлік энергия ада аласыз құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас құрытуға тапсыр, таптырмас өнім оны асқазан ішек жолының аурулары тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланылады шаш сынғыш болса тері құрғаса әжім ерте пайда болса құрма жеу қажет оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады себебі құрамында йодтың мөлшері өте көп құрманы сүт араластырып қалампыр қосып ішсе өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолына шипа болады құрманың құрамында танин өте көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады адамды арықтатады егер күрішпен бірге пісіріп жесе онда ол семіртеді құрамында а е б, витаминдеріне де бай алмадағы темірдің екі есесі құрмада табылады сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі екен жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс өйткені ана сүтін көбейтеді сондай ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы құрамында микробы жоқ жеміс екен құрма сүйектерін үгітіп кофе қып қайнатып ішсе жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады сонымен қоса құрманы жатардан бұрын жесе сал ауруына қарсы өте пайдалы екен құрмада көп мөлшерде бар деуге болады онымен қоса ағзаға қажетті суды және бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттеп отырады құрмадағы тағы бір минерал ол темір ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді қаназдықтың алдын алады және баланың дұрыс жетілуіне көмек береді эритроциттер оттегі мен көмір қышқылында алмастыруға маңызды рөл атқарады құрма темірге бай сондықтан күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алуған болып есептелінеді құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді бұл жемісті жеу ағзаны сынғыш және сүйек сыңғыштығынан арылтуға болады құрманы әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі назарыңызға рахмет сіздермен болған айдың нұры каналы сіздерге бұл видео пайдалы болды деген ойдамын қасиетті ораза айында бір бірімізге жақсылық жасап жарысайық менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар